Esto es un globo de sol, o sea que no tiene mecha ni esas cosas de toalla higiénica, no. Esto es con aire caliente. Se va para el cielo en segundos. Y el rojo. esta vaina de elevar globo tiene que tener música. Y este es el Globo de sol. Ah. Aire. Versión beta se va a ir, este barrigón. Mucha gente en Itagüí va a decir que es un ovni. Pille de lo en Facebook, verá. Hoy que están de protestas. Estamos en esta calle Itagüí. Palpalo. Eh, lo mejor es que va a caer en mi casa en San Antonio del Prado. la tapa la tapa, Ahí va la tapa. Ah, pues no fue el sol. Por la parte oscura, gracias. No, la resolana, sí. Pongámosla ahí en las cebras que siempre se ve pues fotogénico. No, este niño no es capaz de con ese globo, mira, mira. a ayudarlo. <laughs> Por la parte negra. Y si, y si <laughs> Ah, ¿qué pasó? Ponle pues la tapa, la tapa.